Si no, tenim una situació d'excepcionalitat judicial que és dolorosa. Gent empresonada de manera injusta, eh, uns judicis amb, amb problemes des del punt de vista eh, fins tot processal, greus, etc. El que no podem fer és afegir a una situació d'excepcionalitat que ja és prou dolorosa una situació d'excepcionalitat social castigant als metges, a les mestres, al sector educatiu, eh, disminuir les aportacions en matèria d'habitatge, perquè els diners que necessitem perquè això no passi, és que no és que els tinguem aquí, són aquests 2.200 milions d'euros que estan a Madrid i que els necessitem.